generoso. Posso? Prego. In principio erano solo ucraini e polacchi, ora essi erano, erano silenziosi e spesati, e lo spirito di Bestolino aleggiava sopra di loro. E il main organizer disse, portateli nella metro di Torino, e così fu fatto. Il main organizer vide che il metro Clorin non era cosa buona, e li portò al però. I partecipanti si divertirono e fu cosa buona. E fu sera e fu mattina. Primo giorno. Il mail organizer disse si vestano come baldracche e vadano al centralino e così fu fatto e i partecipanti si divertirono e il meno Gariser vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina secondo giorno il meno Gariser disse portateli in giro per i pub a città a rubare cose a caso. <laughs> E così fu fatto. Veramente fu fatto. E i partecipanti si divertirono, il organizer vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Allora il organizer disse, ora siano il organizer e il presidente a divertirsi. E così fu fatto, i partecipanti li ubriacarono e il organizer non si ricorda un cazzo di quella sera ma si divertirono. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Allora il Megagamizer disse che i partecipanti mettono alla prova le proprie qualità risolvendo un solito mistero. E fu fatto. E i partecipanti si divertirono, e fu sera e fu mattina, quinto giorno. Allora il Megagamizer disse che in questo giorno i partecipanti si riposino e questa non era cosa buona. E <laughs> il partecipante infatti, il meno organizer infatti fu punito per questo e prese la febbre e quasi morì. Ma fu comunque cosa buona perché i partecipanti si divertirono. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. E allora il main organizer dal suo letto di morte disse è giunta l'ora di spiegare a questi invasori, portatori sani di vodka, in quale, in quale lande sono giunti. Scendete fino al profondo degli inferi di San Salvario, scaldate le vostre urdole, accordate i vostri strumenti e fate tremare le viscere di Torino. E a quanto pare anche questo fu, fu fatto. E il meno organizer seppe che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, settimo giorno. E così, Venti bestie ucraine e polacche portavano alle loro terre la voce che Bestorino vive e ruggisce ancora dopo 25 anni. Ho finito. <laughs>